Halo guys, jangan lupa share, like, and subscribe ya. Gratis. Aku tidak pintar, tapi aku tahu apa yang aku lakukan. Akan jatuh ke dalam kegelapan. Koopa are the best partners in the world! Langit malam telah mengatakan segalanya. Negeri ini adalah tanah air kita, dan negeri ini akan menjadi kuburan kalian. Ayo selesaikan ini. Aku mulai bosan. Welcome to Mobile Legends! Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! tidak akan bisa lolos. Aku telah bersamaku selama bertahun-tahun. Kejar aku! Biarkan aku mengetahui. has been seen. Request backup. On my way. slain. Kau tidak akan bisa lolos. Launch attack! Your team destroyed turret! Initiate retreat! Our turret has been destroyed.